Балалар Тим КВН командасы. Қаршы алабыз. Қадірлі достар, біздің ғади видеоблог түгел, біздің кішкене генә телевидение. Экраннарға игътибар. шүпрек мамадыштай арты қыз мамықтыға ұрыны білгісіз. бектауда өткен биік таулар конкурсында анна семеновичніңді парадокс татарстанның ең пышырақ шаһары шистай камы томағы районына камы ауызы ошағына кіріп була келесі рубрика татфак шок бізнің біля қалыңыз кім эшләмей шул алкаш қайырлысыз мен сіздің ұлығыз буды канат жалға атына э, ә сіз білесіз мен нәрсе хайп мына қараңыз әсіз сіз челлендж нәрсе бар бер бар бар бер өлші бір тапқыр кес. қайырлы кеш эфирда һава тұрышы тапшыруы һәм сезнең белән мин тизжилова йолдыз буран қызы. арчада минус бер тауық кешеләргә ефтарға аш керек бит Шулық вақытта Ознақайда минус 15 дивана. 18 ші лицей оқушылары қазанға укырга кіргенлер. әтнәдә 0 юллар 0 Bilim nol, yashov darajasi 1 bir yozmish. O'zingizni достар, do'stlar, etnaga qayta ko'rmagiz. пока paka Ikov bilganni butun pod'yezd Рахмат. Rahmat. Ana kurutu tele biz de yani 30 lira Etiyeni tanışıgız bu ildar. Biz anın bilen totar